Saluto un cara e buonveno a un episodio. Podio via mi printas fac articolo in por miei cursoi. Suffice fresca e tio estas vere interessa. Estas comparo de antau historiae plan Chia maniere oni povas uh, plani versain in eh, crede credebla in plan l'alia Kai la lia estas uh, iun kiun mi devas relegi de Sabine Fiedler pri linguistiko kai fantasta linguoi. Bone, to mi devas lasi vin char mi devas iri alla classo por mia e kvar horoi de lezion umado Resto con ni, con medito con ni. Danko. Saluton, cae bonvenon alia nova Zamenhof medito. Ci vespere mi volas legi con vi uno e la malmulta i casoi en kiwi Zamenhof citas inter citile en havon de iu alia kai en ci tiu specifa caso ni ec nescias la autoron de la vortoi kiu in mi lautlegos ciu case ili troveblas en pagio sestec tri temas pri gazet articolo e la frua iaro e della revuo la esperantisto mil mil octcent naudec. Al quelcae sen curagiae esperantistoi. Ne sen intereso por vi eble estos la iena lettero de unu el niai amicoi. En la comenzo mi vane penis trovi nia urbo amicoin por nia afero. Cie mi rencontis rifuson, cae post calcae malfeliciae provoi mi iam perdis la curagion cae cesis labori, consolante min per la opinio, che la mondo ne estas ancora matura por nia afero, che ni devas attendi pli bonan tempo. Sed, post quelca tempo mi faris ancora unu provon, cae gi prosperis al mi, trovi unu amicon por nia afero. Cune con tiu ci amico mi non iris al mia unua rifusinto, che ni de nove la parolon pri la lingvo Esperanto. fidante nun che mi iam ne la sola malsagiulo e nia urbo, la dirata persona, de nove tralegis la brosciuron. Pripensis cin, pli seriose, cae farigis baldau ancau varma amico de mia afero. Carai amicoi de la medito serio, carai subtenantoi, carai ciui, citivi vortoi de Nekonata amico de Esperanto, en la pioniera iaroi, certe forte impressis Zamenhof, char li publicigis ilin ec cun eraro quiu estis poste correctita fare de la redactoro Johann Ditale en l'originala vercaro, tio estis la Piernoto numero 4. Cai, do, tio signifas che la lingua era reto ne gravis la Zamenhof, tutte male gravis multe la etoso quiu legeblas malanta o la vortoi. Do tiu fairo quiun citiu neconate sperantisto sentis interne de si. Tiel che rifuso mal accepto de la mondo tuscis lin, tamen li ne haltis pro tio, cae li sercis alian voion, char fin fine li estimis la homon kiu rifuzis unua vide Esperanto. Kai li successe transdonis tiun amon alla afero, mi audazas diri. Fin fine tio estas kio, vere, gravas, sincera, sindonema amo, en la plei vasta, larga senso de la greca agape. Dankon provia atento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen sen finit.